Hola, eh, bueno, soc Pablo Vico, eh, soc membre de, la projecte Tinker i és una mica estrany perquè m'havia preparat tota la presentació en anglès, ho tenia ja tot allà controlat i de sobte ho canviem, però bueno, és el que hi ha, eh, la veritat és que millor per mi, <laughs> serà, una, serà tot més fluid i, i més còmode. Eh, bueno, jo venia a ensenyar-vos a explicar què és el projecte Linkat, eh, les diferents parts, us una mica d'història, eh, què és la Linkat, la gent es pensa que la Linkat és una distribució i no és només una distribució, hi ha molt més a part de, del programari. Eh, el volum, la quantitat d'ordinadors que, té, que porten la Linkat instal·lada, eh, els beneficis, no va costar els beneficis de, de, del programari lliure, del, del Linux a les escoles, i el futur de, de l'INCAT. Eh, volia comentar que no és una presentació eh, tècnica, que serà més informativa, però que si tenia alguna, alguna pregunta tècnica de desenvolupament, de com es fa la, la distribució, bueno, la distribució, la, la l'INCAT, doncs que podeu preguntar tranquil·lament i que podem anar xerrant i que, bueno, que us sentiu lliures de participar a la, a la presentació. Llavors, bueno, eh, per, per understand, ah. per entendre la, la, el present de la Linca hem de saber el, el que hi havia abans. Llavors el departament eh, només oferia programari, programari privatiu, ordinadors amb, amb Windows, Windows Server i bueno, Windows Desktop, no? el Windows XP, el 2000, i, però els, les escoles tenien llibertat de, de comprar les, les màquines al departament o a altres, a altres botigues. Llavors, després hi havia un problema que, que algunes, alguns col·legis doncs, instal·laven programari pirata. No? Agafaven un Windows i, sense llicència i ho instal·laven. Després hi havia altres escoles proactives que, que els agradava el tema del programari lliure, instal·laven altres distribucions de Linux i bueno, tenien allà servidors en Ubuntu, en Debian, Fedora, Mandrake, doncs era una mica... Bueno, hi havia de tot. Llavors, el gran problema del departament era que tenia un descontrol del programari a les escoles i, i que era impossible donar suport a tota quantitat de distribucions de Linux que hi ha. Eh, o sigui, no podien donar a totes les versions d'Ubuntu o totes les versions de Debian i era una mica caòtic. Llavors va començar la necessitat d'estandarditzar de la bases Linux per a les escoles. Llavors vam pensar, bueno, anem a fer una, una distro per totes les escoles. I era una bona forma, una gran idea d'introduir el programari lliure al sistema operatiu, perquè ja feien servir algunes, algunes eines, però el sistema operatiu sempre era privatiu. Llavors, el 2006 eh, es va desenvolupar la primera versió de Linkat, de Linkat 1, eh, que que es va basar en la SUSE Linkat Enterprise de no eh, van... he hecho unas caras bueno, eh, va ser... Eh, bueno, jo a entrar el 2006 y va a estar... Eh, había un grupo de desenvolupadors que estaban haciendo un montón de cosas de... estaban modificando tot, el, tot un sistema, tota una distribució, eh, modificant tots els esplajos gràfics, eh, tota, tota qualsevol indicació el posaven linkat eh, de referència, estàvem fent molta feina allà i van fer un servidor que va estar molt bé, que funcionava prou bé i que era molt fàcil de migrar de Windows Server eh, i, un, i uns clients. Eh, llavors, eh, la meva feina, em van contactar per fer feines de suport al fòrum i bueno, doncs, segon nivell, i un dels primers missatges que vaig rebre al correu, bueno, al, al, al fòrum, va ser eh, ei, soc usuari de, de Linux, usuari de programari lliure, i la Linka és una merda. <laughs> no ens agrada gens. I va ser, hòsties, què està passant aquí, saps? I, ei, estem tots, el que podem és fer servir eh, introduir un sistema operatiu lliure i un programari lliure a les escoles, i dic, hòstia, estaria guai, no?, que, que la comunitat estigués amb nosaltres i anem a fer feina junts, no?, i tal. Però no, no els hi va agradar gens, eh, bàsicament perquè la base era SUSE i no una altra distribució. Eh, llavors, eh, bueno, nosaltres vam intentar eh, fer-los veure que, que, bueno, que aquesta versió podia anar bé, que, ja era, que per la feina que es feia a les escoles mm, podia ser bona i que es podia fer bona feina, però no, no els van convèncer molt bé. <laughs> però bueno, després van començar a tindre problemes amb el... El servidor sempre va funcionar bastant bé. Amb el client eh, van començar a tindre problemes de compatibilitat. Sursia ens va donar una llista de eh, compatibilitat de hardware, de eh, maquinari, i ens va dir, bueno, això la Sursia anirà perfectament en aquest, en aquest, en aquest mm, programari, ai, en aquest maquinari, no sé i, i el departament només comprava màquines de, de, bueno, que estiguessin dins de, que siguessin compatibles amb la Ninca. Però el problema és que les escoles compraven els ordinadors a la botiga del costat i entraven i deien, escolta, vull l'ordinador més barat que tinguis. I aquí l'ordinador mai estava dins de la nostra llista de compatibilitat, llavors tenien un munt de problemes, queixes de que les wifi, les wifis no funcionaven, de no funcionaven les targetes gràfiques, de, bueno, una bogeria eh, i una quantitat de feina extra que havíem de fer els desenvolupadors per paquetitzar tots els drivers de, de targetes wifi, de nous dispositius, per fer-los compatibles amb la Linkat. Va, una bogeria. Després vam tindre altres problemes com que la gent volia l'última, la darrera versió del programari. O sigui, eh, sortia la nova versió de Firefox i ja de seguida jo vull instal·lar l'altra sessió, l'última versió, però realment la necessita, o sigui, per la feina que fas, necessites l'última versió del LibreOffice o del Firefox i ens deien que sí, que, que era supernecessari, que ho volien. I nosaltres no ho podíem fer, era, era una bogeria, no, no podíem anar recompilant i paquetitzant tot el software nou que sortia. I, i ja el sumum va ser quan el, cap del departament, a eh, la presentació de lincat 2, eh, vam fer una presentació supermaca i tal, va venir el conseller, vam estar ensenyant-li, mira, això és l'INCA, oh, que bonica, és taronja, o sigui, que xula. Allà les, eh, les finestres, els programes, crec, allà, oh, que xulo. I ens va dir, però això, això podria funcionar en Windows? I ens vam quedar, hòstia, saps? O sigui, la comunitat <laughs> ens odia eh, tenim la quantitat de problemes de compatibilitat en hardware, eh, les últimes versions, no tenim les últimes versions de, de, de, de, dels programes i a sobre el nostre cap no, ni idea del que estem fent. I ja llavors vam, ens vam anar a les drogues i <laughs> va ser ja, vinga, necessitem psicoanalistes aquí per, per poder continuar desenvolupant l'Alincat. Va ser una bogeria. Eh, llavors, bueno, el 2008 vam fer un petit canvi cap a OpenSUSE, eh, intentant millorar, millorar la, la distribució, i bueno, la comunitat encara no, no hi va agradar res, gens, perquè encara no era la distribució que ells volien, però eh, bueno, eh, però bueno, va millorar altres coses. Després, al 2011, eh, va començar la crisi mundial, la financial crisis, i, i bueno, va arribar al departament. Gràcies, eh, a aquest accent. jo sí, flipant en anglès. I, i bueno, el departament va, va deixar de tenir pasta. No tenia diners per, per fer molt desenvolupament, hi havia altres distribucions de l'estat que van començar a desaparèixer, com la Linux, eh, si, ja, si no tenien subvencions de l'estat, doncs bueno, desapareixien. Llavors van dir, bueno, va, anem a fer una cosa, anem a deixar de ser una distribució, no volem ser una distribució de Linux, ja hi ha moltes que ho fan molt bé, nosaltres anem a ser una capa educativa, simplement, anem a agafar la base d'un Linux i anem a modificar-lo, només sense modificar tot l'espai gràfic, eh, totes les imatges, eh, canviar tots els noms a SUSE per Linker i anem a dedicar-nos només a la part educativa, el que necessiten les escoles, els col·legis i, i, bueno, i es va convertir en Linker Edu. Pues, llavors ja va ser un projecte i va deixar de ser una distribució. I el 2012 la gent ja, la comunitat es va alegrar molt perquè van fer el canvi cap a Ubuntu com a base i ja llavors vam ser uns tios guais i convidar, convidaven a les festes, a les system parties, si et fica que aquí ara mateix aquí, saps? Quan un sucre no m'haguessin convidat. I, I bueno, va ser una gran acceptació per tothom. I la veritat és que eh, va anar molt bé perquè van desaparèixer molts problemes de, de, de compatibilitat de hardware, <clears throat> de, eh, la, les últimes versions de software sempre les tenies, llavors sempre les tens. Llavors, ara mateix, eh, bueno, vam passar el 2012 amb la Ubuntu LTS, la 12.04, vam fer la 14.04 i ara falten molts dies, hi pocs dies, perquè aparegui la, la linka 16.04, estem acabant de perfilar quatre coses, i ens basem a les versions LTS d'Ubuntu i la veritat és que ara tenim podria dir que tenim un sistema bastant bo i bastant estable i que es pot fer servir tant a les escoles com a casa i bueno, estem contents que tenim un bon producte ara mateix. Eh, si teniu alguna, voleu retar alguna cosa o tal, que podeu parlar tranquil·lament. Eh? Bueno, què és la Linkat? Eh, la Linkat eh, bàsicament va començar amb, un, amb el servidor Linkat, i, i un client. Eh, el servidor sempre ha funcionat bastant bé, eh, s'ha pogut migrar completament al, del servidor Windows que hi havia a les escoles i oferim les mateixos serveis i molts més, com bueno, d'arxius, servidor de, de pàgines web, eh, un servidor servei de, de cloud, escoles i la possibilitat de posar una VPN per facilitar la connexió dels, dels mestres a, l'escola. Després, la Linkat, el client de Linkat té una col·lecció de programa educatiu per les diferents eh, etapes educatives de, dels nens, dels estudiants, i, i una col·lecció de programari d'informàtica bastant, bastant gran, per secretaria o per màquines. Eh, després també tenim el servidor de terminals, eh, que, que bueno, és una forma barata de fer una, una aula d'informàtica aprofitant ordinadors vells o clients, o fins i tot Raspberry Pi. Estem orgullosos que hi ha una escola de Barcelona que eh, està en un barri una mica humil, que no té molts recursos per comprar ordinadors nous, i està fent un projecte de crear diferents aules d'informàtica amb Raspberry Pi i servidors de, de terminals. I està molt bé perquè aconsegueixes que els nens tinguin accés a, les, a internet, a eines educatives, eh, de forma barata i sense haver de gastar molts recursos i fer, i fer que, que totes les classes socials tinguin els mateixos de connectivitat, eh, a d'arribar a, a aquestes noves tecnologies. Eh, després també tenim el servidor de comunicacions, que va ser un gran, un gran producte. Eh, moltes escoles tenien el problema de la connectivitat. Eh, no feien balsans de càrrega, no hi havia eh, qualitat de servei, eh, bueno, tenien diferents línies d'internet i es col·lapsaven i no sabien com contactar-ho. Doncs aquest, eh, aquest producte el que feia era eh, donar eh, solució a aquest problema de connectar diferents línies de, DSL cap a la mateixa xarxa, eh, podien, els, eh, els professors podien tallar, filtrar pàgines web, moltes vegades hi havia una minijuegos.com que els nens es ficaven allà i es passaven tot el dia jugant i no hi havia forma de tallar-ho i doncs, aquí doncs, era fàcilment, o posaves el nom del domini i tallaves la connexió a aquelles pàgines web que volien, que és del Facebook o que volguessin. I, i bueno, estava, estava superbé. El problema és que eh, fa poc eh, el contracte de comunicacions a les escoles l'ha guanyat una altra empresa i aquesta empresa té uns altres objectius. Eh, tenen un producte privatiu que volen treure al mercat, eh, que volen que els col·legis paguin llicències en aquest filtratge de contingut i, bueno, i no ens deixen instal·lar això. Estan, estan evitant que que nosaltres repartim aquesta, aquest producte. És una mica gorros perquè ens trobem que no podem fer molta cosa. L'escola, si és proactiva, la pot, pot instal·lar ell, però nosaltres no podem anar a demanar que ho instal·li. És una llàstima, perquè realment tenen, el departament té un producte gratuït desenvolupat per nosaltres i no... bueno, hi ha conflictes, hi ha interessos. Ara una pregunta, vosaltres treballeu eh, dintre la Generalitat o Eh, nosaltres som del Tipercat, és una UTE eh, que fa servei al departament, i per al tema de comunicacions és una altra empresa, és una altra UTE que, que agafa. Llavors nosaltres no podem entrar... També vinculada a l'administració, sí. a la Generalitat. Cetiti és qui contracta el, a les empreses per fer aquestes... Per, per fer concursos públics i donar, que doni servei. Llavors, clar, nosaltres ja teníem aquest producte abans i ara no podem perquè no és la nostra àrea. Llavors, ells tenen altres idees a fer. Llavors, no podem, ens que trobem que no, no podem anar fins allà. És complicat. És un tema allà que... <laughs> Llavors, bueno, la, la Linkat, el que deia, no, no és només programari, no és només un servidor d'un client, sinó també és un suport. Aquest soc jo, uns anys, quan podia retirar, <laughs> després dels problemes de, de drogues i... <laughs> i abans <laughs> I bueno, el tema és que la Linca té un fòrum eh, molt participatiu, té una pàgina web on trobeu tots els materials i manuals i tutorials, eh, una adreça de correu on els professors, eh, usuaris i, i, i, professors i estudiants poden escriure'ns si tenen algun problema amb qualsevol, qualsevol disturb bueno, els seus ordinadors, amb la Lica, i fem un, un suport de segon nivell a les empreses que fan instal·lacions a les escoles. Doncs, bueno, eh, en tècnics que van a les escoles a fer reparacions, si tenen algun problema, doncs bueno, poden consultar-nos. I després la comunitat Linkat, bàsicament està al fòrum i està genial perquè tenim això, intel·ligència col·lectiva, que és superimportant, perquè gràcies a això eh, aconseguim que entre tots eh, podem solucionar problemes, eh, ens mm, compartim la informació, el coneixement, eh, a vegades entre persones al fòrum, usuaris al fòrum, amb problemes, i un altre usuari una altra empresa fins i tot li diu, hòstia, sí, jo m'he trobat això amb la meva escola, la solució pots arreglar fent això. És fantàstic això, aquesta compartició de, de coneixements, perquè a sobre que a nosaltres ens treu feina per poder fer altres coses, eh, bueno, és una forma genial de que, que tot funcioni. I, i bueno, el, tenim altres, altres productes que hem tret fa poc, que és la Linda Lleugera, Linda White, que, que bàsicament és una, està basada en l'Ubuntu. Eh, que el problema que estàvem veient últimament és que les escoles no tenien diners per comprar nous, nous ordinadors i estaven reciclant. Però què passa? El Windows XP eh, ha deixat, s'ha quedat mm, discontinuat. Eh? No sé com es diu en castellà. Descatalogat. Descatalogat, eh? <laughs> No preven tant en anglès que, he ficat tant en el paper. <laughs> I, I, clar, i ara es troben que intenten instal·lar un Windows 7 un Windows 10 en màquines antigues i la màquina diu, però què estàs fent? <laughs> què et penses? Llavors hem tret el, la línia lleugera, intentant poder aprofitar aquest maquinari eh, antic que hi ha a les escoles, que no sabien què fer amb ells, que si no es feia servir com a servidor, com a think client de servidor de terminals, eh, s'havia de llançar. Doncs amb això li donem una altra vida. I com el gran problema a les escoles també és que eh, la gent veu taronja, veu linkat i diu ah, no quiero saber nada d'això, no? Ah, jo vull només Windows, doncs catapam, te <laughs> lo servimos como tú quieras. <laughs> Llavors vam començar a fer eh, <laughs> user profiles, eh, que, bueno, la gent, escolta, a vegades, depèn de com li poses, eh, li, cau, li entra millor als ulls, si fa servir. Llavors, bueno, vam, de, bueno, vam fer un perfil d'usuari que sigui líquid blau, no? De, bueno, a veure si així intentem que la gent que odia el Linux, que odia la Linux, que no vol saber res si no és Windows perquè no té ni idea d'informàtica i no vol saber res més, que bueno, està molt bé, eh? que no, jo no, dic, no els critico, però bueno, així almenys poden entrar. I el gran problema que hi ha també són les, el Word. Eh, quantes vegades ho he sentit, hòstia, és que el LibreOffice, faig una, he dit una cosa en Word, vaig al LibreOffice i m'ho desmunta tot i li va fer una merda, no sé què, no van. Doncs, bueno, doncs eh, fem eh, aplicacions online, que són enllaços, simplement enllaços, que et connecten a Microsoft eh, Office Online. Llavors, vale, ja no tens excusa, pots seguir fent servir un sistema Linux i connectar a l'Office eh, per fer les coses que vulguis. O sigui, és una alternativa, una petita solució a tot això. Bueno, és opcional. Intentem fer qualsevol cosa per, per intentar atraure a la gent que el professor bueno, pugui fer-ho servir. Eh, tot va començar, els profiles eh, no, no eren per, la, per Windows, sinó van ser pels, pels usuaris de, de bueno, fer eh, perfils d'usuari pels, pels, pels, pels alumnes, Eh, tenim per infantil, primària i secundària, i bueno, era una forma de bueno, donar-li un toc més, més agradable a la Linkat pels, pels nens, amb una col·lecció de, de programari dins de, ja organitzada de l'escriptori, que els hi fos fàcil arribar a les aplicacions i, i bueno, intentem que, que els hi sigui fàcil per ells. Sí, sí. Quina diferència hi ha llavors d'instal·lar un Linkat que a instal·lar un Debian 8 amb LHCP? programari, el paquet de programari... Nosaltres no toquem res de la base d'Ubuntu. O sigui, clar, això surt una 14, bueno, són, bueno la imatge és una 12.04, és un Ubuntu. O sigui, no, no toquem res del sistema. Simplement eh, configurem... La capa gràfica. Eh? La capa gràfica. Capa gràfica, sí. Eh, no fem servir el Unity, no fem servir... Cadè, No Per defecte, per defecte, sí. Si doncs ens vol posar cadè, no hi ha cap problema. Eh, Llavors fem servir el genom fallback, que és el genom 2, el nom 2, perquè simplement per tema de rendiment de maquinari. Eh, clar, les escoles no sabem el que hi ha, eh, poques vegades hi ha una escola amb l'últim maquinari superbo, i llavors el fallback és el que menys recursos té, un, un dels que menys recursos té, i bueno, acostuma a anar més fluid, una, un Unity o un Genome 3. I programes de lliure dies, perquè jo no tinc tres, a dos. Eh, el problema que jo caia no de tindre problemes. No, perquè ja m'he exportat per Ubuntu. O és el mate? Eh, no, no, és el paquet eh, Genomes... Eh, Genome Season Fallback. I està dins de repositoris d'Ubuntu. És oficial. És eh, suportat per Ubuntu. Llavors no hem de fer res, no hem de fer res. No hem de tocar absolutament res. És entra directament, està suportat per Ubuntu, i és això, nosaltres la, la distribució d'Ubuntu no toquem, és tal qual, simplement li canviem la, el, la, el gestor de finestres, eh, sí, sí, sí, li posem les icones i més maco, el que sí que hem intentat sempre aguantar és l'estil de la Linkatú, per una de les coses també que deien de la, dels professors, dels usuaris dels col·legis, que no li canviïs molt el que hi ha. O sigui, ja el costa els canvis, doncs quan tens ja una, un estil, intenta mantenir-lo sempre, per no liar-nos més. Llavors, això és el que intentem. Que, llavors, fa poc, quan van fer el canvi al Genom 3, van mirar el Genom 3 i van dir, ui, què és això? O sigui, això, posem això i ens mata, o sigui, directament, la forma de com funciona tot és totalment diferent, no, no, no, de seguir amb el que ja teníem. Llavors, el, el fallback, el genoma són fallback, encara està suportat per Ubuntu, esperem que aguanti, <laughs> perquè si no potser passem al mate, eh, segurament, però bueno, encara està. I ja està, la linka dels, del que és la linka, bueno, tenim tot això, intentem fer això, usuaris, mm, eh, per, fix d'usuari, per que sigui més amigable. Llavors el volum d'ordiadors, de, el departament porta eh, enviant ordiadors a les escoles des del 2006 amb alguna versió de la LINCAT eh, i hi haurà uns 2.050.000, 250.000 ordiadors. Eh, el que passa que eh, aquest, eh, molts ordiadors tenen arrencada dual, llavors no sabem realment eh, quants fan servir LINCAT i quants Linux, eh, i quants eh, Windows. La majoria sembla que... I no podem instal·lar algun sistema de de fer estadístiques que el, que el propi ordinador els té. Havíem pensat, però és que era una mica intrusiu i... Bueno. Eh, depèn de què hem vist, no sé. Sí, hi hauria una, una altra manera, que és, bueno, sí, però... que és demanar a les escoles que us, que us informem també. de quantes màquines tenim, jo ho faria encantat. També, també, però clar, no tothom potser és tan proactiu, altres sí, no, tenen altres, altres no, no, problemes. Però, que, però que potser és tan fàcil com demanar. I havia pensat de, de posar, hòstia, que, que vagi dient i tal, però clar, per identificar màquines diferents, que ho has de fer per Mac? Has de registrar la Mac i tenir la Mac? era, una mica... Ui, estem entrant allà en un terreny una mica... Sí, pantanal, no? El tema de privacitat i tal. Uh, uf, millor no... Mira, no passa res. Sí que hem anat mirant... No sé, és que és descargues, no? Sí, de, les, les aplicacions. que, que, que suposo que pot tenir informació del que està tenint, no? Perquè si no, no hi ha manera de fer és que el problema és que les escoles són bastant lliures de, de fer bastantes coses. I poden comprar ordinadors, poden instal·lar per elles mateixes, llavors el departament de vegades no sap realment el que, el que hi ha. No? No que ho faig a casa teva, però a l'escola. Podríem fer alguna cosa de que, bueno, que comencessin a dir quantes cançons, però bueno, mm, més o menys els que estan instal·lats són més o menys així. Però, sí, digues, digues, sí, sí. Cada any, cada any, cada any als centres, almenys als de secundària, s'envia una... Eh, hem d'omplir l'enquesta al maquinari que els volgut tenir. No es pregunta el sistema operatiu, no els interessa. Quantes màquines hi ha en una cosa o en altra? Pregunten quants eh, dual core té, però no pregunten eh, és curiós, no, no és Sí, potser no els interessa saber per no, per no saber com paguen de llicència. Potser... És això. Tenia tot preparat Llavors, els, beneficis de, la l'INCAD i del programari lliure a les escoles, eh, bueno, la LINCAD, el tema és que és un... Sí, una rada operetic, com sona, no? Però, eh, Bueno, és una, un sistema operatiu, com una base de programari, eh, una, eh, un software educatiu, eh, configuracions específiques i un suport. Llavors fa que tot sigui un, un servei sencer, no només un software i poder ser anar i vinga, s'espavili. Eh, la seguretat i l'estabilitat dels sistemes Linux no està més que, és que bueno, claríssim. I clar, hi ha una, Vale, la, aquella, els requisits de maquinari, això, l'escola aquesta va fer un, un estudi de és una versió antiga, això. penso que l'havia... Que l'havia... No, és que ho veig i em fa mal els ulls. Ah! Vosaltres ja ho heu vist, no? Fa estona ja arribem. Abans, eh? I... Ah, va, això, l'escola <coughs> aquesta que, que va fer el projecte l'ETCP i Raspberry Pi <coughs> van veure que el Raspberry Pi més un pantalla, el teclat i el ratolí, com volia de posar-lo, sortia per uns 200 euros. Clar, és un preu molt raonable per un ordinador i per muntar una aula informàtica doncs, molt bon preu. Eh, quan el saving, eh, les, el tema de les llicències, eh, bueno, està clar, no? Si no, hi ha, si no has de pagar llicències, ara us ensenyaré una altra diapositiva, que no sort, mira, està eh, en català, una altra dit, aquesta, on veureu eh, les, les llicències que es van comprar per projecte 1 per 1. El projecte 1 per 1, era d'un ordinador per les persones, per cada alumne, Llavors el departament, el departament li sortia la llicència de Windows, Office, em sembla, per 20 euros. Que diu, per, tiraríssim, no? Una llicència de Windows per 20 euros, genial no? El problema és que quan compres 210.000 ordinadors et surten més de 4 milions d'euros en llicències. Que eh, uns diners que es podien haver estalviat o podien haver invertit en altres, altres àmbits d'educació. Mm-hmm. I bueno, la gràfica el que ensenya és que el preu de desenvolupament de, de la Linkat bueno, té un cost, però que és igual quants ordinadors en, en posis. El preu serà el mateix. En canvi, les llicències com més ordinadors tens, al final surt més car i el departament d'ensenyament té molts ordinadors, els col·legis estan plens d'ordinadors. Eh, llavors, bueno, tenim els, els beneficis de, del programari lliure, que estan en diferents idiomes, català, espanyol, anglès, i la possibilitat de traduir-los a qualsevol altre, com per exemple l'aranès, si, si calgués i els temes ètics de forma de, de desenvolupar el programari lliure, de forma de col·laboració, de compartir coneixements, són eh, valors que les escoles es podrien ensenyar també, són bastant macos eh, d'ensenyar. I el futur de l'INCAT. Aquest, el futur de l'INCAT és una mica incert. Eh, bueno, Primer, que ens agradaria arribar a les universitats. Ens agradaria que l'ANICAT fos el sistema educatiu de les universitats i en col·laboració amb la UAB eh, vam parlar, perquè ells estan fent també algun, algun projecte d'adaptar una Ubuntu LTS 1404 eh, per a les universitats i vam dir, hòstia, si és que estem fent el mateix que nosaltres, per què no agafeu on ens ajuntem i unim esforços. El problema és que la, es diu, de... Nos, a nosaltres no ens deixen sortir dels... El nostre contacte és per les escoles, si no podem sortir d'allà, no podem anar a les universitats a veure l'INCAT perquè tenim contacte per, per escoles. Però bueno, estaria bé que amb l'ajuda, amb la col·laboració d'altres universitats, pogués arribar i que l'usuari, que l'alumne, tingués el seu ordinador a les escoles, passés totes les etapes educatives i arribés a la universitat amb el seu sistema LINCAT instal·lat. Seria molt <laughs> I després la eh, mobilitat, el tema de cap a on estan anant els dispositius a les escoles. És una mica caòtic, perquè fa uns anys semblava que les netbooks estaven triomfant i que eren el futur de les escoles i que els nens anirien al seu ordinador petit allà sota el braç, eh, i no, <laughs> no ha sigut així. I ara què passa? Eh, tenim, bueno, l'Ubuntu Ubuntu està fent Ubuntu Touch per adaptar-lo als tablets i mòbils, mm, triomfarà, no ho sembla molt, però bueno, ja està, no? potser fa alguna cosa. Eh, tablets eh, s'estan fent servir, però són molt cares, els col·legis no tenen diners per invertir, eh, és, és bastant complicat, perquè fer un Linkat Android eh, telita, no? <laughs> si ja hem tingut problemes de complexitat de hardware, pues, no em puc, no em puc imaginar. Pues, això. El tema seria potser un servidor amb, amb que serveis, que tingués eh, servei d'aplicacions i des de la tablet connectar aquestes aplicacions eh, del servidor. Això estaria encantat de parlar amb vosaltres, a veure què, què penseu, que, <laughs> cap a on pot anar tot això. I els Chromebooks, ara als Estats Units es l'estan petant, o sigui, estan venent més que, que Apple. Eh, aquí a les escoles sembla ser que estan estan tirant bastant per treballar online, documents online, i nosaltres estem pensant de fer, perquè eh, tenim més o menys fer, un perfil d'usuari de Chrome OS. Eh, és la ninga, però es veu com si fos un Chrome OS amb els enllaços directes cap a Google, Google Docs i tot això, per poder treballar com si fos això. Llavors tindries un Chrome OS tirat de preu, perquè és una màquina que pots tirar del, del, core i no haver de comprar un Chrome. I tot depèn de cap a on vagi el futur de, de les escoles, no? la comunitat educativa, que, que vulgui fer cap a on vulgui anar. I bueno, eh, això és tot. Eh, digues, digues, pregunta, pregunta. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, jo, jo sóc estudiant de la UPF i tenim ordinadors amb dual boot. Eh, hi ha Windows 7 i Ubuntu també. Llavors no sé, no sé si és així en totes les universitats. Mm, tots els ordinadors tenen no ho crec, però bueno, hi ha moltes universitats que, que sí, fan servir Ubuntu com a, com a sistema. Eh, és que seria molt fàcil, o sigui, al final nosaltres eh, vam decidir això, no fer una distribució nova, no, no volem ser un, una distribució perquè és una bogeria, ja hi ha moltes. Llavors ens dediquem a fer una capa de gràfica i adaptar-ho a, a les necessitats de, dels estudiants. Mm, sí, és que al final es podria adaptar perfectament. El PC podria agafar la Linkat com a, com a base, perquè és simplement instal·lar, que ells puguin instal·lar el programari que ells vulguin i seria genial. I llavors eh, nosaltres tenim un repositori propi on posem el, el programari que no es troben als repositoris d'Ubuntu, com a l'Open Sancore o programari de, de pissars digitals, hi ha algunes cosetes que no, no, hi, ha, no hi ha Llavors nosaltres tenim el nostre repo per anar afegint allà aquest, aquest programari. Si la universitat necessités programari que no hi és allà, es podria fer servir aquest mateix repositori. I, i no cadascú amb un repositori diferent i fent esforços per separat. Llavors, doncs, bueno, eh, aquesta la presentació, una molt tècnica... Sí, digues, digues. Sí, eh, quan has dit que no és una distribució, la, la pregunta que volia fer és el tema de repositoris. Els repositoris són els repositoris d'Ubuntu, i teniu el vostre repositori part sí. o, o, o, teniu un, un mirror vosaltres? O... No, no, ja, eh, abans fèiem mirrors i controlàvem els paquets que entraven de les autoritzacions de, de distribució i seleccionàvem els que no volíem que entressis perquè havíem modificat nosaltres i al final és un caos. Al final deixem eh, els repositoris d'Ubuntu i nosaltres tenim, eh, tenim dos, tenim un d'estàndard i un d'extres i, bueno, i allà fiquem les coses que falten als repositoris d'Ubuntu que nosaltres volem tenir. Fins i tot, eh, clar, el JClick eh, hi ha un problema que la versió que hi ha Ubuntu i a Debian no està actualitzada i el desenvolupador JClick el tenim treballant nosaltres, no? el jefe també de Linked. Llavors, és, ostres, té, té l'última versió i no, no està als repositoris d'Ubuntu. Llavors, l'afegim al nostre repo i l'estem donant a, a, bueno, a totes les linkats. Yeah. Però, llavors com s'instal·la l'INCAP? És un paquet que està... Vale. si és una capa... Vale. Eh, sí, eh, abans... Eh, no sé eh, si feien... explicat abans. Sí, no, no he explicat, no, no. Hi havia totes les ISOs on tu feies l'instal·lació. Després vam decidir no fer-ho perquè costava molt de temps, ai, molt de, molta feina, i t'instal·laves una, una, o un SUSE, va ser en el seu moment, i llavors eh, la linkalitzaves, no? feies un script, que paquetitzaves un paquet i deies un botó i tu ho feia tot. Ara estan les dues opcions. Ara ho fem, que tu si tens una Ubuntu instal·lada a LTS eh, la pots linkatitzar o... eh, Sí, un dev, te vas a, bueno, a la wikilinka de la pàgina web nostra, eh, està l'enllaç, li dones l'enllaç, l'instal·les, executes el programa i comença ja a fer el canvi o et pots descarregar la ISO. Ara hem tornat a fer les ISOs, però no volem dir-nos mm, distribució a l'INCAT. Eh, al final és un Ubuntu. El que passa que amb l'Ubuntu Consumption Kit eh, fem, generem una ISO fàcilment. I ja està. I tenim una live i, i l'instal·lador. I és més còmode perquè ja clar, no has d'instal·lar un Ubuntu i després instal·lar-lo altre, sinó ja tens tot de cop. <clears throat> És més fàcil. Aquesta capa gràfica que dius funciona també sota Debian? O... Doncs no han robat, la veritat, s'ho deien. Però... Perquè realment... Sí, sí, en principi si estan... Eh, en principi sí, l'únic problema és les dependències de paquets, però sí, al principi hauria de funcionar. Sí, sí, de veritat no, no he provat, no, no, no he Però, bé, ja, podríem fer la prova i interessant. Sí, sí. Sí, sí, si ho he entès bé, ara el servei aquest de desenvolupament de l'Olimcat està externalitzat a la Generalitat? O... Sempre, sempre, ha estat. Sempre ha estat, però sí, sí, al principi no, no, no feia part de, el, el Departament d'Ensenyament? O... Sí, sí, el Departament d'Ensenyament són els que marquen les regles i hi ha persones allà treballant. El Francesc Busquets, el Francesc Busquets, el Joan Magràcia, sí, sí, encara estan. Eh, el que passa que el servei sempre ho ha fet, els desenvolupadors sempre han sigut de fora. Ah, sí? Ah, bueno, sí, sí, doncs. sempre han sigut empreses externes qui, qui, han, qui han fet la feina amb les, les ordres d'ell, no? ells marcaven les pautes que s'havien de fer. Això... Sí, sí. Una cosa més, eh, abans has comentat el tema de, de tenir una pàgina web que donés accés a, a programari que estigués eh, a un servidor, diguem-ne. Sí. Uh, la xerrada del mes passat, em sembla que va ser, vam estar fent una cosa que es diu Open 365, que fan la gent de Telefònica d'aquí de, de Barcelona, de Telefònica i MSD, que és bàsicament això. és, és bàsicament... I això com surts? Sí. Eh, si bus, buscau, si ells, els que ells, ten, si ells ho tenen orientat a fer una, eh, un, una competició amb Google Drive, llavors ells tenen documents, eh, edició de documents, correu i, i alguna més, però, però es pot exp expandir al que es vulgui. O sigui, bàsicament fan servir un protocol molt avançat, bla, bla, bla, però bueno, que tens aplicacions corrent a un servidor, exportades a la pàgina web, és bastant, és bastant sigui, quan t'ho expliquen és molt tonto, però quan ho veus és molt espectacular, saps? Mm. Són aquestes dues coses que dius, sí, sí, sí, ah, sí. claro, però quan ho veus dius, ah, oh, com mola. I tens una I tablet, pots connectar perfectament Clar, i pots fer servir. Sí, sí, sí. Mira, doncs és... Doni, doni un cop d'ull perquè... Sí, sí, sí, sí, està molt bé. Sí, sí, sí. És la forma de, que no dependre del sistema operatiu de la tablet. Potser, si el col·legi ha comprat mm. iPads, no, doncs no, no fes servir l'iPad. Si has comprat Android, doncs iDron, iDron, iDron, Androids. Mm. No estic. <laughs> doncs bueno. Eh si teniu nens a casa i busqueu una distribució educativa, jo us recomano que feu servir l'Incat, és que els nens, els nens la flipen, eh, amb els, amb els programets. Està <laughs> bé. Bueno, moltes gràcies. Ara, si us voleu quedar, al darrere ja trobaran patates i uh, cerveses, Coca-Coles, si us voleu quedar amb nosaltres, si voleu marxar. hey guys, one second please. People who would like to stay for beers and uh, chips, networking, we have uh, facilities for that and you can get a tour of the office if you want. So, Thank you. so please follow me those two. Ah, tour of the office, the city office.